Bueno, bona tarda, moltes gràcies per, eh, per estar aquí. I és un plaer estar amb, amb tots vosaltres. Eh, bueno, la plataforma afectats per l'hipoteca, més o menys ja sabeu el que és, ara ja no és hipoteca, sinó que són hipoteques, són problemes de lloguer, són problemes d'ocupacions, problemes de clàusules abusives, d'IRPH, etc etc. Nosaltres som un moviment ciutadà, un moviment apartidista, un moviment totalment gratuït, ningú cobra la pa, un moviment totalment assembleari i un moviment en el que ens basem en l'empoderament, és a dir, una persona que arriba afectada, el primer que li diem és benvinguda per Barcelona, ja no estàs sol, estem nosaltres per ajudar-te amb tot el que calgui, aquesta persona es tranquil·litza, arriba amb molta por, arriben moltes persones al bord del suïcidi, no fa gaire vam tenir un desnonament que la persona estava desesperadíssima, es va aturar, s'aturen tots, tots els desnonaments s'aturen i si no ens tanquem en l'alcaldia, ens tanquem on sigui, ens no sortint amb una alternativa habitacional perquè és la, el dret a l'habitatge i aquest dret l'hem de tenir tots molt clar. Eh,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 a nosaltres ens és igual perquè portem set anys lluitant, lluitarem evidentment per aquesta ILP que hem tret i obliguem tant a, a Generalitat com a Ajuntament que facin el que vulguin, que s'inventin, que, la, que facin el que vulguin, però això té que sortir sí o sí. Per l'altra banda, eh, amb aquesta llei 24-2015, com hem portat, portem set anys de lluita, aconseguim el mateix, l'únic que de l'altra man manera que passaria? Doncs que la part arribaria un moment que desapareixeria, que és el que nosaltres voldríem, i que tot això fos una llei per tothom i que estigués a l'abast. L'únic que s'ha salvat és la, la, l'únic que salvat és la de subministres, que no pot haver-hi cap tall de llum, aigua i gas, però continuen haver-hi talls de llum, aigua i gas, perquè com bé han dit els companys, tenim un govern que està casat totalment amb la banca màfia, amb, les, amb totes les subministradores i és una lluita dia a dia no només ja per tancar, som 270 passen a l'Estat, només a, a Catalunya en tenim 76, fem accions a nivell de Barcelona, a nivell de, de Catalunya i a nivell estatal, i tot això està supercoordinat. Eh, per, I per últim, no només aquí a Catalunya, tota la resta d'autonomies estaven esperant a veure què passava amb aquesta llei de 24 de 2015. El senyor Rajoy l'ha impugnat eh, a Andalusia, l'ha impugnat a Navarra, en el País Basc, a Canàries... Bueno, aquesta última ens ha tocat a nosaltres, crec que la de Múrcia també ja l'ha impugnat. Eh, I què és el que hem fet? Bueno, doncs no deixarem que hi hagi cap govern cap ni un, o sigui, l'anirem assenyalant amb el dit dia a dia, eh, passi el que passi, farem el que farem, perquè no volem cap govern que no governi si no té les 5 de la PA que seria una miqueta de llarg d'explicar, que, però què havia de ser el que teníem aquí a Catalunya i el que nosaltres obliguem a complir, que és prou desnonament, segones oportunitats, lloguers socials, etc etc, però per tot l'estat espanyol. I ara el meu company, el Francisco, estem al carrer Leiva 44, tot és gratuït, tot és lliure, les assemblees són obertes per a tothom, tenim més de 15 comissions, es pot participar, és molt maco, jo era de les que volia, vaig entrar desesperada, era lo meu, lo meu, lo meu, em vaig donar de que no era lo meu, eren una lluita que teníem en tots, comences a donar coses per la pa, la pa t'ho dona tot i, i guanyes. També era de les que deia, bueno, sí, clar, jo bueno, vinc aquí, arreglo el meu cas, després me l'aspiro vampiro i no. O sigui, la pa t'ensenya que, bueno, la pa t'enganxa, la pa et salva la vida i és que te quedes per ajudar tota la gent perquè és que no, és, és, és com una feina, tasca, hobby, que tu passes molt bé, t'esgotes molt, però que, que, que és molt maco. I per últim, això, a Francisco us explicarà aquestes dues campanyes últimes que hem fet, que ha sigut molt potents, amb Blackstone eh, i obra social, perquè no hi ha ningú, absolutament ningú que arriba a la PA que es quedi sense casa. Vull dir, això de que mm, no tinc casa, no tinc vivenda, no. No et quedes mai, absolutament mai en el carrer, perquè per això tenim obra social. Bueno, jo jo abans de parlar de lo que són les últimes campanyes, havia volia dir-vos una cosa, no? o sigui, s'han parlat de moltes coses aquí, jo penso de que jo sóc una miqueta friki i penso que realment tot, tot això que està passant és, és una guerra, una guerra encoberta, no? de que realment aquest govern el que, lo que pretenen és cargar-se a la gent d'alguna forma encoberta, no? fer-nos més pobres, eh, no dret a la, a, a la sanitat, no tenim dret, dret a, a, a l'educació, empobrir-nos, empobrir-nos i que es, es, es, es anem morint. No? Llavors, clar, aquí n'hi ha un problema i és de que, que la, jo era, jo era un d'aquests que pensava, bueno, mentre no em toqui a mi, vas vivint i ja està. Però jo des d'aquí vull dir que tots estem, tots estem en el, en el mateix bombo. Avui m'ha tocat a mi, però us puc assegurar que n'hi ha molta gent que vivia molt bé i que l'ha tocat. I clar, eh, jo penso que tenim que lluitar, tenim que lluitar de canviar aquestes coses, no? perquè jo a vegades em pregunto per què la plataforma portem tants anys? Clar, per, per què portem tants anys? Perquè quan te toquen una, un, una cosa tan bàsica com és el dret a un sostre, de no viure al carrer, o sea, no sé si heu passejat per, per, per Barcelona, la gent que, vi, que viu al carrer, no? Clar, això te, te, te dona una rebeldia no? d'aquesta societat i diu no. A mi, jo quan vaig entrar a la, a la PAM deien els bancs no volen els pisos, una merda no volen els pisos, volen els pisos per especular. No? Si, a, si a Barcelona s'arriberessin realment tot, tota la vivenda buida que n'hi ha, baixarien els preus i tots tindríem dret una miqueta a un jugués més d'acord en, en, en les nostres necessitats. No? El que passa és que actua, el que hem dit abans, no? eh, se parlaven els mileuristes, qui arriba avui, bueno, millor eh, entre vosaltres qui sí que n'hi ha gent que, que cobra 1.000, però realment la gent avui en dia no cobra 1.000 euros i com pot pagar un lloguer, com pot pagar mantenir-se. No? Llavors, clar, lo que jo crec que aquest govern que n'hi ha avui en dia, el que no s'han donat compte és que ens han creat a nosaltres, els moviments, no? i ahir estem per, per donar-los canya, no? de dir no, no, no estem d'acord. No? Llavors, per exemple, la plataforma, què fem? que dos per tres s'estan reinventant. No? Clar, eh, per exemple, va sortir la, la llei Mordaza. La llei Mordaza us, us puc assegurar que molts dels punts que tenia eren en contra de, en contra de la plataforma. El, o sigui, no ocupava abans, una sèrie de, de requisits que el eh, que pretenien és fer-nos por, o sigui, <laughs> com te, com t'enganxem i tal. Nosaltres dos eh, tenim un judici <laughs> a la final d'aquest mes perquè van ocupar el Banc de Bilbao i just ens van desalojar de, de, mm, mitja hora abans de que entrés en vigor la, la, la llei mordança, no? perquè ni els mateixos Mossos sabien com tindrà que aplicar. El dia 30 anem 72, 72 denunciats perquè van ocupar el Bilbao. Mm. I bueno, la plataforma ens van plantejar què fem, eh, tirem per aquí, tirem per allà, i no, no,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 Llavors, aquest fons buitre té una gestora en, en Espanya que és Anticipa, que es, es diu Anticipa, no? i és la que gestiona. Bueno, és una de, de, de les que tenim principalment, que, que no, no, el, el Bilbao és un d'ells, però Anticipa també és una que no, no dona el seu braç a, to, a, a torça. I llavors, pues, què van fer? Bueno, es, van, es, van, es van investigar i uns quants pisos que tenien ells a tota Espanya i el que hem fet durant dues setmanes ha sigut trucar, trucar, interessar-nos per, per als pisos que tenien, que, han, que són pisos que, de gent que ha sigut desnonada. No? I bueno, ja anirem i luego després nos, nos presentaven. No? Finalment, el, farà, fa dos dies, eh, vam anar a visitar un pis que estava aquí a la zona franca, es van anar allà a presentar i bueno, es van obrir la porta, vam anar a veure'l i quan, quan es van obrir la porta doncs es van escolar. penats, ja veieu com viu aquesta gent, perquè són uns desgraciats, ens va posar de volta i mitja. I, el, el, el, clar, com feien veure que era un matrimoni que havia entrat per comprar aquell pis, pues, doncs, eh, però de veritat, així, eh? mireu, veus, són uns perroflautes que no serveixen per res i que no treballen i tal. I clar, es van quedar de, a quadros quan el Santi Mas, que és l'enllaç amb Blackstone, es va treure i va dir mira, no t'espantis, som de la plataforma afectats per la hipoteca i pues, doncs, ara venim a ocupar aquest pis. El tio se'n però volant, volant, i tothom va entrar. Vale. Llavors vam entrar i clar, nosaltres el que pensaven és que ens traurien fora, no? perquè hòstia, estem allà, eh, una de les coses que, es, que es fa, nosaltres no diem mai ocupar, nosaltres recuperem, que és diferent. Nosaltres recuperem pisos per gent que ho necessita, no diem ocupar. Ah, llavors, quan eh, aquest pis es va recuperar, clar, tenien un problema i és que tu has de de alguna forma per acreditar 48 hores que estàs allí per dir, perquè la policia no entri, perquè, segons la llei, tu quan portes un temps allà doncs, tens un dret. No? Però clar, si ens han filmat i han, han, han anat allà, doncs ja saben a quina hora van entrar i tal. No? Lo que passa és que el problema que tenien i que nosaltres no comptaven amb, amb, amb, amb ello és que, eh, clar, eh, anticipa li a Blaston, denuncia tu, i Blaston deia, no, és que eh, per estalviar-se diners, encara no han posat aquests pisos a nombre d'ells. No, és que ha de denunciar, ha de denunciar Caixa Catalunya. I Caixa Catalunya deia, aquest ah, no, aquest no és el meu problema, denuncia tu. I allà estem, ja portem dos dies i mig. No n'hi ha denúncia perquè entre ells no s'aclaren i allà estem. I llavors hem decidit pues, que aquest pis lo recuperarem per gent que ho necessiti i allà estem. I no s'explico res més. Sí, perquè en un principi era una ocupació però era una in innovació d'acció, vull dir, no anàvem ocupant ni res, però clar, ens ho han posat tot tan, tan a pla que, que diem, pues, pues, pues ja ens quedem, i hi ha, hi ha una família, bueno, hi ha un noi allà visquent ja, dic, pues ja ens quedem. Per...